更新了，超久没有更新的，因为太多人敲完了，所以只好来拍了。好，反正呢，今天早上是倾盆大雨啊，倾盆大雨，所以我所有东西都湿了，真的是走不到一分钟，然后就是裤子已经湿掉了。准备好看我的裤子了吗？这这已经算很好，刚刚一开始是这边都湿掉，现在已经退了一半了，剩那个最下面这边。我的裤子啊！ 湿掉了啊，然后这边是那个晒我的袜子，还有我的外套，这边是便当袋，然后这个袋子是完全都已经湿掉了，拖鞋也湿掉，雨伞也湿掉哦，还好我的就是有长笛壳，所以我这边就是湿的，但里面是好的。要去搭地铁然后等一下就是要穿过哈佛校区，前面这个是哈佛校区，要穿过哈佛校园内，我要当那个学霸，正式学霸。 我，像，在实现在已经计算好了，我放的是香辣，我真的放好了，朋友。这太美了啦！哦，OK，OK，这真的是太美了，有那种秋天的感觉。虽然就是还没有说特别的冷，但是真的是有够美的太美了，怎么办？ 好吃的龙虾汤。好大的雪人，Christmas！ 在逛咖，要去买等一下要做巧克力 fondue 的东西。好啊。 người phong Seminar 就是听别的木管铜管的学生演奏然后老师说今天是在附近的一个饭店的宴会厅听，所以呢，等一下呢就要去饭店里面啦。是这里，就是这里，就是这个宴会厅。等下我偷拍一下，有看到里面吗？他已经排好位置了。等一下我就要进去里面这个厅。漂亮 去饭店了。哦哦，好了。小模型来了，千本杰做出惊的选择。Motion t a k command。跑出来上厕所。 Hello，我现在在 Tate，是 Cambridge 这边一家很有名的咖啡店啊。因为我今天约 Jenny 来吃蛋糕，但是他还在公车上，所以呢，我现在先给你们看我点的东西。这个是柠檬塔，它好像有一点薄荷的味道。然后我点了一杯热巧克力，袋子里面的是杏仁可颂，我要当早餐的，感觉超好吃的。 人超多，我都吃了半个柠檬塔了。j e n n y 终于来了，是他点的美国起司蛋糕，真哦，不算太浓，但是就有一点香滑的。 mocha. Oh. It's more like a bar scene. 我觉得还蛮好吃的。